ulah kidinya tuh. Naon sih? Yes, di bejaan ulah didinya. Bodoh amat. Ya, ngompol. Cek aing ge naon ulah didinya. Oh, heunya.